Meine Erfahrungen rund um den Kinofilm «Der Kreis», wo die Schweiz 2014 ins Rennen um den Oscar geschickt hat, haben meine Sicht auf unser Land stark verändert. Zum einen habe ich mich total gefreut, zu erfahren, wie schon zur Zeit des Zweiten Weltkriegs die Schweizer Gesetzgebung sehr liberal war, gerade in Bezug auf homosexuelle Menschen. Zum anderen bin ich umso schockierter herauszufinden, wie für Schwule bei uns auch zu selber Zeit trotzdem das Leben sehr schwierig war, wie sie sich haben verstecken wie sie von der Gesellschaft ausgrenzt, geächtet und sogar in schwulen Register registriert worden sind, sodass für nicht wenige von ihnen der Selbstmord der einzige Ausweg war. Auch wenn die Schweiz eine Demokratie ist, ein Rechtsstaat, die Menschenrechte sind nicht in Stein gemeißelt. Sie widerspiegeln eine Haltung, eine Wertehaltung der Gesellschaft und die kann sich ändern, besonders in Zeiten, wo zum Beispiel größere Veränderungen anstehen oder größere Verunsicherungen da sind. Aber Grundrechte dürfen sich nicht je nach politischem Klima verändern es muss eine gewisse Mindest, es müssen gewisse Mindeststandards garantiert sein. Und die Initiative von der SVP die genau diese Mindeststandards abschaffen. Das ist gefährlich, das ist sehr gefährlich sogar. Das heißt, dass zum Beispiel Recht von Menschengruppen, seien das Schwule, Kinder, Behinderte, sozial Benachteiligte, von der Mehrheit einfach können abgeschafft werden Das kann man sich etwa so vorstellen, was passiert, wenn die fünf Wölfe und ein Schaf demokratisch abstimmen, was es Feind zum Znacht soll geben. Die Antwort liegt auf der Hand. Und da sieht man erst das Problem. Ich wollte nicht müssen zuschauen, wie demokratisch das Schaf aufgefressen wird. Wir brauchen Grundrechte, die für alle und nicht nur für eine Mehrheit gesichert sind. Die Initiative der SVP beschneidet die Grundrechte. Ich will das nicht. Und darum stimme ich Nein am 25. November gegen die Selbstbeschneidungsinitiative der SVP.